السلام علیکم مکس ویڈیوز چینل ہمارا ویڈیوز چینل جو کہ آپ کے لیے بہترین ویڈیوز لے کر آ رہا ہے اس کو کرم سبسکرائب کرنا مت بھولیں من ویڈیوز چینل السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیس میڈیا میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی ناظرین کرونا وائرس وبا کو نیو ورلڈ آرڈر پلان کا حصہ کہنے پر بات کو ہنسی مذاق میں اڑانے والوں کے لیے دا اکانومسٹ میگزین کا تازہ ترین سر ورق آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے امت مسلمہ کے مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کبھی اسے چائنا کی سازش کہنا کبھی قدرتی وبا یہ بات دل کو طفل تسلی دینے والی بات ہے اور یہی وہ خیالات ہیں جن میں مین سٹریم میڈیا ہمیں الجھاتا ہے الیمیناتی کے رس چائلڈ خاندان کی ملکیت تازہ ترین دا اکانومسٹ رسالے کا سرے برک جو 26 مارچ 2020 کو شائع ہوا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ کارنامہ الیمیناتی کا ہے جو دنیا پہ اپنی بارہ دستی قائم کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہمبار کرنا چاہتے ہیں اور ون ورلڈ گورنمنٹ کی طرف دنیا کو تیزی سے دھکیل رہے ہیں شمارے کے اہم ترین آرٹیکل کا ٹائٹل ہے every things under control the state in the time of covid nineteen سرورک کا بظاہر اس آرٹیکل سے کوئی تعلق نہیں لگتا سرورک میں جو تصویر دی گئی ہے اس میں ایک ہاتھ ہے جس کے پیچھے موجود کسی انسان کی شکل نظر نہیں آ رہی جس نے انسان کے گلے میں ایسے رسی ڈالی ہوئی ہے پٹا ڈالا ہوا ہے جیسے قدیم زمانے میں غلاموں کو باندھا جاتا تھا اور اس بندے ہوئے غلام نے آگے کتے کے گلے میں ایسی رسی ڈالی ہوئی ہے اور اسے کنٹرول کیا ہوا ہے یہ تصویر سب لمینل میسج کی عمدہ ترین مثال ہے اور سہولیت کی بیبہ بلیری کی عکاس کہ کیسے وہ کھلا ہمیں اپنی خفیہ چال اور بالادستی کا منصوبہ اشکار کر کے سینہ ٹھوک کے چیلنج کر رہے ہیں کہ سب معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں حکومتوں کو رد عمل ہمارے کنٹرول میں ہے تم جانوروں اور کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے جاؤ جو کرنا ہے کر لو ناظرین یاد رہے کہ سہونیت کی اہم ترین کتاب کلمود کے مطابق اصل انسان صرف یہودی ہیں جبکہ باقی تمام لوگ جانور ہیں جن کے لیے لفظ گوئم اور جینیٹائل استعمال کیا جاتا ہے اور تلمود میں کہا گیا ہے کہ جیسے انسان کو اجازت ہے کہ وہ جانوروں کو اپنے کام خدمت اور آسائش کے لیے استعمال کرے اور برا ہونے پر ان سے چھٹکارا حاصل کر لے ایسے ہی یہودیوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ گوئم اور جینیٹائل کو جیسے چاہیں استعمال کریں سزا دیں ایزا پہنچائیں اور طرف کر دیں لہٰذا عام انسانوں کو کتے کی شکل میں دکھانا ان کے مطابق درست ہے مگر یہ اشارے وہی سمجھ سکتے ہیں جو امیق تحقیق کریں سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف ساری دنیا ایک کا ایک پینک کا شکار ہے انسانیت شدید ترین ذہنی صدمے خوف پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا ہے کسی کو اس عالمی وبا سے جلد نجات کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تو ایسے میں کون سی قوت ہے جو کہہ رہی ہے اعلانیہ کہہ رہی ہے ایوری تھنگ انڈر کنٹرول اور پھر تصویر میں غیر مرئی ہاتھ کا رسی انسانیت کے گلے میں ڈال کر مکمل کنٹرول کی طرف اشارہ کرنا آخر کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر آپ تصویر سے میرے نکالے گئے مطلب کو ناکافی یا غلط سمجھ رہے ہیں اور اسے میرا وہم سمجھ رہے ہیں تو صبر کیجئے اس آرٹیکل کی پہلی ہی لائن ملاحظہ فرمائیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کرونا وبا ون ورلڈ گورنمنٹ کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہے پہلی ہی لائن میں لکھا ہے big government is needed to fight the pandemic. What matters is how it shrinks back again afterwards. پہلی سطر میں پلان واضح کر دیا گیا ہے اور لوگوں کی حکومتوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اس وبا سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے بگ گورنمنٹ کا قیام یعنی معاشرے کو مطلق الانانیت اور آمرانہ طرز کی طرف لے جانا جہاں ریاست کو ہر وقت ہمہ قسم کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی شہری آزادی کسی بھی انسانی حق کو سلب کر لے خدا را ہوش کریں اور سمجھیں اس منصوبے کو آخر مزید کیا دلائل چاہیے آپ کو یہ وہ مطلق انانیت اور آمریت ہے جو ون ورلڈ گورنمنٹ عالمی حکومت کی بنیاد بنے گی جہاں ہر ریاست ایسے قوانین بنا لے گی جن کے تحت کسی بھی وقت معاشرے کے کسی بھی طبقے کو آئسولیٹ کیا جا سکے گا اور انسانوں کو روبوٹس کی طرح کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسانی غلامی کا ایک جدید انداز اپناتے ہوئے طرح طرح کی پابندیاں لگا کے جکڑ دیا جائے گا جہاں زبردستی جاسوس چپس لگوانے کا حکم ہوگا زبردستی انجیکشن لگوانے اور ویکسینیشن کروانے کا حکم ہوگا اور عدم تعمیر پر شدید ترین معاشی اور معاشرتی پابندیوں اور سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا اور سرے ورق کی تصویر اسی جانب اشارہ کرتی ہے آرٹیکل میں ایک جگہ لکھا ہے as the pandemic proceed it is also likely to exploit government unique power to monitor people using their data Hong Kong uses apps on phones that show where you are in order to enforce quarantines. Nazreen, اہم بات ایک اور جگہ لکھا however the scale of the response makes COVID-19 more like a war or the depression مزید جاننے کے لیے رپورٹ فرام آئرن ماؤنٹین جو کہ انیس سو چھیاسٹھ کی ہے بے نہیں اسی حوالے سے ہے اس حوالے سے ہے اس کو ضرور پڑھیے جس میں اس تھیوری کو پیش کیا گیا تھا کہ مطلق الانانیت قائم کرنے کے لیے ہمیں حیاتیاتی ہتھیاروں کو استعمال کر کے وبا کو جنگ کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ عوام میں جب جنگ یا ایسی صورتحال کے حوالے سے شدید درد خوف اور سلاسیمگی کی پھیل جائے گی تو وہ ریاست کے ہاتھ بخوشی اپنی آزادیاں سلب کروا لیں گے چنانچہ ہمیں وباؤں کے ذریعے خوف پیدا کر کے یہ کام کرنا چاہیے تصویر کو غور سے دیکھیں انسان اور کتے دونوں کو ماسک پہنائے گئے ہیں اشاروں کو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والی وبائیں صرف انسانوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ وہ اسے پھیلائی جائے گی انہیں مزید ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور جانور بھی ان سے متاثر ہوں گے وہ دودھ گوشت وغیرہ سے بھی محروم کر دیے جائیں گے اور ہمیں خصوصی طور پر لیبارٹریز میں تیار کردہ دودھ اور گوشت کھانے کو ملے گا یاد رہے کہ آنے والے وقت کے منصوبوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسانوں کو خوراک کے لیے مخصوص کمپنیوں کا محتاج بنا دیا جائے دجال کے بارے میں بھی یہی پروفیسی ہے کہ خوراک رزق اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا ناظرین اب دوسری خبر بھی دیکھیں حیران کن طور پر یہ بھی 26 مارچ ہی کی خبر ہے خبر کیا کہتی ہے Gordon Brown calls for global government to tackle corona virus جی ہاں جدہ گارڈین میں خبر شائع ہوئی ہے جس میں سابقہ برطانوی وزیر اعظم گورڈن براؤن نے فوری طور پر ایک عالمی حکومت بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے خبر کی پہلی لائن یہ ہے Gordon Brown has urge world leaders to create a temporary form of global government to tackle the twin medical and economic crisis caused by covid nineteen pandemic سمجھ جائیں میرے مسلم برادران سمجھ جائیں اور سمجھیں معاملات کو یہ کوئی چائنا کی سازش نہیں یہ کوئی قدرتی وبا نہیں یہ حیاتیاتی ہتھیار ہے جو خاص مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کنٹرول عالمی میڈیا وہ مقصد کھل کے بیان کرنے لگا ہے تاکہ نیو ورلڈ آرڈر کے ایک اہم مقصد عالمی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی جا سکے جو کہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شیطانی تنظیموں نے اپنا کوئی منصوبہ ایسے سر برق پر لگایا ہو اس سے قبل بھی درجنوں مثالیں موجود ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں یہی باتیں تین دہائیاں پہلے بھی کی گئی تھیں ان میں سے ایک پیراگراف یہاں نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں اسی طرح کلب آف روم جو کہ الیمیناتی کا ایک اہم پالیسی سا ادارہ ہے اس نے بھی انسانیت کو اصل دشمن کرا دیتے ہوئے انیس سو اکانوے کی اپنی رپورٹ فرسٹ گلوبل ریولیوشن میں لکھا کہ ایک بین الاقوامی راج کے لیے متحد کرنے کی خاطر نئے دشمن کی تلاش میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آلودگی گلوبل وارمنگ آبی وسائل کی کمی اور قحط وغیرہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں یہ تمام خطرات انسانی مداخلت اور انسانی عوامل کے باعث پیدا ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اصل خطرہ خود انسانیت سے ہے مجھے خدشہ ہے کہ بہت جلد اس حوالے سے عالمی کانفرنسز کا آغاز ہو جائے گا اور پہلے سے تیار شدہ پلان کے مطابق ایسے نام نہاد اعلامیے اور روڈ میپ تشکیل دے کر عالمی لیڈروں سے منظور کروا لیے جائیں گے جو بعد میں عالمی حکومت کے قیام کی طرف اہم ترین پیش قدمی ثابت ہوں گے اس کے قیام کی بنیاد بن جائیں گے ناظرین آخر میں قرآن پاک کی ایک آیت جو میرے خیال میں اس حوالے سے مشل راہ ہے کہ تاغوت اور شیطان کے ہاتھوں میں اپنے فیصلوں کا اختیار نہیں دینا چاہیے وہ پیش کرتا ہوں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ساٹھ ہے بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن ضلالا بعيدا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں تاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے